pessoal, sou o Pedro Lano, é, estudo aqui no Colégio Aprendiz, sou do quarto ano e vou mostrar um pouco como que é meu dia a dia aqui na escola para vocês. Esse aqui é o plano de dia de nosso Vamos lá conhecer um pouco mais da escola. Aqui é a recepção os setor matrículas e aqui que fala sobre tudo da escola, como tudo acontece. Vamos subir lá para ver o que aqui é a biblioteca, aqui estou pegando os livros para fazer meus projetos. Então pessoal, agora eu vou ler o segundo para mostrar a lanchonete, a né, sala dos professores, onde tem algumas salas também. Aqui a gente tem a lanchonete no lado direito, Aqui tá fechado, mas que é um dos componentes E aqui é a sala dos professores. Aqui tem as coordenadoras que trabalham aqui. Aqui a sala dos professores. Aqui mais uma sala. Agora vamos para o terceiro andar, onde é a minha sala. Então, pessoal, agora eu vou mostrar um pouco da minha sala para vocês, como que é. Aqui na escola toda a gente tem uma estrutura muito boa. É, as salas... O, o ventilador aqui, a gente também tem um ar-condicionado. É, a gente tem as carteiras bem confortáveis. Temos data show aqui, que foi linda. A gente também tem o quadro não Vou continuar aqui. Aqui onde está o E aqui a gente tem o setor de compras, o setor de marketing. Tem o setor de projetos, onde eu faço tratado, faço vídeo, sal, também faço teclado. aqui a gente tem um auditório, onde a gente tem como fazer algumas festas aqui, acontece a área cívica, e a gente também assiste alguns né, filmes às vezes. E acontece alguns eventos na escola aqui também. Agora eu vou apresentar para vocês um laboratório de ciências, lá então, no quinto andar. Então vamos lá para o laboratório de ciências. Gente, né, o laboratório de ciências. Aqui a gente, assim, eu na minha série ensino algumas partes das plantas, provavelmente eu vou estudar é, bastante um pouco aqui. A gente estuda também sobre geografia no Globo, também. E é isso. E esse foi o filme que eu pela minha escola. É, convido todos vocês a conhecê-la. É, meu nome é Pedro Lano, sou do quarto ano. E o meu canal no YouTube, meu Instagram vai estar aparecendo aqui.